Hola a tothom, em dic Lubomira i us explicaré una mica sobre la meva experiència amb les llengües de la meva vida. Jo vaig néixer a Bulgària, a una ciutat que es diu Sofia. El meu pare és búlgar, però la meva mare és russa i des de petita sempre parlava més d'una llengua. Després d'uns anys, la meva mare i jo vam deixar Bulgària i ens vam traslladar a Israel i allà vaig acabar els estudis a l'escola. Vaig aprendre hebreu, anglès i e una mica d'àrab. Als 18 anys havia d'anar al servei militar, que és obligatori, i que va durar dos anys. Allà també podia practicar l'àrab i ara ja puc parlar-lo quasi lliurement. En acabar el servei, vaig començar a treballar en turisme. De fet, Sempre va agradar aquest sector per l'oportunitat de comunicar-me amb gent de tot el món, practicar i utilitzar els idiomes diferents. Cada llengua representa el seu país, la seva cultura, de la seva població local, les tradicions, les creences i per a mi és molt curiós i interessant. Últimament estava pensant en canviar qualcom a la meva vida i finalment vaig decidir mudar-me a Barcelona. Sempre m'havien agradat Espanya i Catalunya, a més tinc una cosina que viu aquí fa 15 anys. Doncs vaig fer diversos cursos de castellà i vaig venir aquí fa 9 mesos. Ara mateix estic matriculada a la universitat i estic fent un màster en recursos humans, mentre estic aprenent el català. Gràcies als cursos de català he conegut unes persones extraordinàries, com, clar, la meva professora Eva, les meves amigues la Anaí i la Joana i la meva parella lingüística Alicia, que la vaig conèixer al programa Voluntariat per la Llengua. Per concloure, a comentar que para mí el catalán es una lengua muy bonica, la gent és molt simpàtica i m'agradaria conocer la cultura catalana. Fins aquí las nuevas experiencias y espero que os va interesar. Muchas gracias.